Faut quitte la France, elle a faut quitte la France, elle a faut quitte la France, elle a faut quitte la France, elle a faut quitte la France, elle a faut quitte la France, elle a faut quitte la France, elle a faut quitte la France, elle a